ichganimdan keyin bir hafta bo'lgandan keyin og'riqlarim yumshab yaxshi bo'lib qoldim yengillik his qildingizmi yengillik his qildim endi anavi youtubedan ko'rib shifo topganlarni ko'rib ishondim xilos qildingiz rosa xilos qildim <laughs> rosa xilos qildim ana shu endi menga o'xshagan ayollar chiqdida endi shu youtubeda meni yoshimni yoshlar ham mendan katta sakson yoshlik onaxonlar onaxonni ham ko'rdim ashingga shifo bergan endi undan men o'n yosh kichik ekanman men ham yaxshi bo'lib qolarman dedimda men ancha yillardan beri belim og'rib yurardi mhm. keyin men tizzalarimga o'tdi tizzalarim o'ng tizzam nihoyatda bosmay qolganman keyin men davolanib travma больницalardan davolanib chiqdim endi shifokorlarimiz ham yordami ancha tekkan ha endi tekkan tekkan vaqtda tekkan keyin ta'sir qilmay qoldida keyin ne yurib yurib ne keyin mana shu o'ng bo'ksam og'riydigan bo'lib qoldi keyin yana davolandim shu telman больницасiga borib u yerda og'riqlarim qolmadi meni og'riqlarim qolgani yo'q doktor desam vaqt kerak dedi endi to'g'ri aytganda chunki vaqt hammasini yengadi mm. men keyin kelgandan keyin yana kuchayib ketdi biror haftadan keyin keyinini xususiy doktorga bordim bitta uyda davolaydigan rosa kuchli deb hammasi nima qiluvdi itga borib davolanib besh kun davolandi men dedim bir hafta o'n kun bo'lgani yo'q dedim mana shunaqa yotib chiqqanman dedim doktorga keyin besh kun bo'ldi ham og'riqlarim pastlamadi og'riq urdi doktor meni og'riqlarim yo'qolmayapti desam unda sizda suyak yemirilish bor ekanda dedi dediyu davolayman demadi ha suyak yemirli chunki e, mana buksa qismingizda ham eski varaqangizda ikki ming yigirma ikki ming yigirma ikkinchi yil ikkinchi stadiya ko'ksa artroz bergan e, hmm. hozirgida artroz lekin darajasi hozirgi kunda yo'q keyin men endi dardimga shifo yo'q shekilli endi yetmishga kirib qoldim endi tamom bo'lib panda dedimda endi doktorlardan umid uzdim endi yaxshi bo'lmayman ekan shuncha ukollarni olsam ham tabletkalarni ichsam ham yaxshi bo'lmadim yo'q endi <laughs> avvalo doktorlar ham qo'ldan kelguncha maslahatlarini o'sha muolajalarini qilishgan avvalo ularda ham boriga shukur boriga shukur ular inshaalloh boriga shukur keyin keyin ne youtubega kirish o'zim uchun o'zim kurashdim youtubega kirib bo'g'im kasalliklari deb endi o'zimcha yozdim bilmayman endi sizni mutvani ham bilmayman sizni alijon g'aybullayevligingizni ham bilmayman bo'g'im kasalliklari desam siz chiqdingiz keyin ne shundan ne ko'rib kunda kunda bir haftacha kuzatib yurdim keyin indamasdan zakaz berib yubordimda bir hafta o'ylandingizmi bir hafta o'ylandim sizdani qaysi qism ko'proq og'rirdi qanaqa og'rirdi lo'qillovchi og'riqmidi yoki e, jiz jiz jiz atishib og'rirdi chunki tizza bo'g'ingizda ham ona ikki ming o'n sakkizinchi yil oltinchi e, oltinchi oy birinchi iyun kuni bolalar bayrami kuni tekshirtirgan ekansiz tizza bo'g'ingizni tekshirtirganingizda artroz levokolina sustav второй степени ikkinchi stadiya artroz bergan ekan tizzangizda ham ikkinchi daraja yemirilish bo'lgan ekan mana hozir artroz lekin darajasi yo'q yemirilish e, yallig'lanish bor yemirilish boshlang'ich o'sha tuzni hisobiga ozgina boru lekin qo'rqinchli vahimali joyi yo'q o'shani hisobiga sizda og'riqlar yengillashib ancha o'zingizni yengil his qilyapsiz allohga shukur inshaalloh allohga shukur sizlarni sabab qilgan allohimga behisob shukur aytaman inshaalloh inshaalloh boya hech kim kasal bo'lmasin ekan endi bolalardan qutulib mazza qilib yashaydigan paytda og'riq bo'lib qolsangizchi bo'lmaydi ekan chidamadim umuman endi shu ketishni ketamanmikin dedim buni men keyin ichganimdan keyin bir hafta bo'lgandan keyin og'riqlarim yumshab yaxshi bo'lib qoldim yengillik his qildingiz yengillik his qildim endi anavi youtubedan ko'rib shifo topganlarni ko'rib ishondim xalos qildingiz rosa xalos qildim <laughs> rosa xalos qildim mana shu endi menga o'xshagan ayollar chiqdida endi shu youtubedan meni yoshimni yoshlari ham mendan katta sakson yoshlik onaxonlar onaxonni ham ko'rdim ashimga shifo bergan endi undan men o'n yosh kichik ekanman men ham yaxshi bo'lib qolarman dedimda astoydil ishondim men ishondim ikkilanganim yo'q ixlos qildingiz ixlos e, qildim inshaalloh ona mana qarang bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlarga kuzatuvchilarga chin yurakdan nima degan bo'lardingiz agar nutq mahsulotini olib e, ichsammikan e, foyda qilarmikan deb ikkilanib turgan yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz ikkilanmasdan ichsin deyman shu nutva nimasini ikkilanmasdan ichsin shifo bo'ladi shifosini beradi allohim ana hamma yaxshi bo'lyapti endi foydasi tegyapti chunki nutva dori vositasi emas ya'ni o'sha insonlarga kerak bo'ladigan hujayra э, ozuqasi o'sha hujaramizda kerakli minerallar bilan kalsiy magniy fosfor rubin oqsil polisaxaridlar bizlarni to'yintirib berib hujayramizda insonlarni oyoqqa turib ketishiga sababchi bo'lyapti ancha yordami tegyapti <laughs> hurmatli kuzatuvchilar yurtdoshlar agar sizlarda ham shunaqa kasalliklar bezovta qilib tursa ya'ni koksartroz gonartroz artrit poliartrit osteoporoz kabi bugun og'riqlaridan aziyat chekayotgan bo'lsangiz hoziroq shu o'sha ekranda ko'rib turgan raqamlarga buyurtma berib o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar bizlarni kuzatishda davom etinglar sog' bo'linglar salomat bo'linglar